ሰው አይንከብኝ ዘውዴ የመውደዴ ጭረት እንዲህ ከመቻ በቃል አንመው ጎጃምን ገና ብዙ ቶቶማ ደስታዬ ስጡኝ ሉማሜ ወጀል ቀኗ ተባርኮ እምቢኝ እያለች ፍቅሯ ሰማርቶ ሰንገው ከደጀን አንበር ጠጅ ይዞ ያጣትን ጉብን ማርቆስ ተጉዞ ጀግናው ፈረሰኛ መድሎ ከእንጅባራ አቶ ጌታነን አደው እባላለሁ። የምገኘው በይልማና ዴንሳ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት አትክልትና ፍራፍሬ መስኖ አጠቃቀም ስራ ሂደት የአትክልትና ፍራፍሬ ባለሙያ ነኝ። ዛሬ እዚህ በአካባቢያችን ድንች በስፋት ይለማል። እየለማ ግን ዩሪያን ስንጨምር በምክር ሀሳቡ መሰረትና አደራረጉን አጨማመሩን በምን ጊዜ እንደምንጨምር ከባድ ችግር አለበት። ይህን ችግር ለመፍታት ዛሬ በስማረጋ ቀበሌ ጅብላ ጎጥ ቄስ ልንገራው የኔ ሰው የሚባል ማሳ ውስጥ ተገኝተን ይህን ችግር ለመፍታት እንስናል። በጥሞና እንድትከታተሉን ጋብዛለሁ። እንደምን አደራችሁ። ያው የእጅ ሰላምታ በዚህ በአዲሱ በሽታ ምክንያት መሰጣጠት አልቻልም። ቄስ ልንገረው እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ለዛሬ እንድንገናኝ ከባለቤት ጋር ቀጠሮ ባለቤት ክን ዘንድ ትገኝ ቀጠሮ ይዘን ነበር። ይኸው በድንች ሰብል ላይ የዩሪያ ጎንዮሽ አጨማመር ለማሳየት ፈቃደኛ ነህ? ባለፈው ወደ አጨማመር ጎንዮሽ አጨማመሩ ቀጠሮ ይዘን ነበረ። አንተም በጠዋቱ መጣ፣ በጠዋቱ ባለቤቴንም ረዳትም ይዤ ያው ተገኝቻለሁኝ። ያው ለማሳየት ዝግጁ ነኝ። ዩሪያ በጎንዮሽ በድንች ላይ ለመጨመር ፈቃደኛ ከሆናችሁ ምን ምን ቅድመ ዝግጅት አድርጋችኋል? ምን ቁሳቁስ አዘጋጅታችኋል? የምንሰራቸው ቅድመ ዝግጅቶች አንደኛ ድንቹን እናርማለን፣ ዩሪያ እናደርጋለን። ሁለተኛ የምንሰራበትን እቃ ይዘን እያጣዳነ ቁፋሮችን ይዘን እንሰራለን፣ እናዘጋጃለን። ሶስተኛ የምንሰራበትን ቁፋር ይዘን ዩሪያ ይዘን ማዘጋጀት። ተጨማሪም ያው መጀመሪያ ሁሪያ እንገዛለን፣ ሁሪያው እናዘጋጃለን። ከዚያም አልፎ ደግሞ ከድንቹ አረም እናጸዳለን። ካጸዳን በኋላ ደግሞ የተለያየ ማቴሪያሎች እናሟላለን። የእቃዎች መዘጋጃ ማድረጊያ እቃዎች እናዘጋጃለን። ያው በዚህ ነው የምንጠቀም። ድንች ላይ በጎንዮሽ ፍሬ መጨመሪያ እቃዎችም አሉ። ያሳይህ ፍሬ መጨመር ድንች ላይ ያለውን ነገር ላሳይ ነው። ያው ይኸው ፍሬ የሆነት አለ አዘጋጅቻለሁኝ። እንደገና እንደገና ደግሞ ያው ይህን በደረቅ አንስቼ በዚህ ጎማ ያው ማፈሻናት አለች። ከዚኛው ደግሞ ለድንች ማድረጊያዋ ራሷ ፍሬያ ማድረጊያ አዘጋጅቻለሁ። ሶስተኛ እንደገና አሁንም ያው ቆፋራ ያው አዘጋጅቻለሁ ይዣለሁ። በተጨማሪም ያው ኮርኪማ ያስፈልጋል። ኮርኪማ አዘጋጅተናል። እንግዲህ እናንተ እንደነገራችሁኝ ድንች በድንች ላይ የጎንዮሽ ለመጨመር ዩሪያውን አዘጋጅታቸዋል። ከዩሪያው ደግሞ ይሄ ደግሞ ማፈሻ ደረቅ የሆነ እቃ ከዚህ ካፍሰን ወደዚህ የምንገለበጥበት፣ ይሄኛውን ደግሞ እየተከተል ዩሪያ የሚጨምረው የሚይዘው ነው። ይሄ ደግሞ ከዩሮ በፊት ከሚያደርገው በፊት መቆፈር ያዘጋጅታል ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እጁ ነው ማለት ነው። ባለሙያ እንዳስተማረን መሰረት አስተማረን ያው ለአንድ ሄክታር 117 ኪሎ ግራም ነው ዩሪያ የሚጨመር። ያው በዚህ አልክ ነው እኛ የምናደርገው። እንግዲህ የኔ ቱ ደግሞ አንድ ጥማናት ያው ያዘጋጀውላት 29 ነጥብ 25 ኪሎ ግራም አዘጋጅላታለሁኝ። እናንተ እንዳላችሁኝ እንግዲህ ዩሪያ ለአንድ ሄክታር 117 ኪሎ ግራም ነው። የእናንተ ማሳ ደግሞ አንድ ጥማድ ነው። ለአንድ ጥማድ ደግሞ 29.25 ኪሎ ግራም ስለሚበቃ የው አዘጋጅታችኋል። በጣም ጥሩ ነው። ለአንድ ድንች ወደ 3 ግራም የሚሆን ወይም ደግሞ የአንድ የኮርኪ ድርበ ይፈጃል ማለት ነው። አንድ ድንች ዩሪያ ጎንዮች ስናደርግ ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው። ቁሳቁሶችንም በደንብ አዘጋጅተሃል። የሚጨመርበትንም እንዴት እንደሚጨምርም በደንብ ገብተዋል። ድንች ላይ በጎንዮሽ ላይ ዩሪያ ስትጨምሩ ከባለቤት ጋር እንዴት ነው እየተረዳዳችሁት ያላችሁ? ያው እንግዲህ በጎንዮሽ ዩሪያ መጨመር ላይ በድንቹ ላይ ያው እሷ የምትችለውን ስራ ደግሞ ከቤትም ጎዳውን ተሸክማ ታመጣለች። እኔም ደግሞ ስቆፍር እሷ ታደርጋለች። ያው ልጄ ደግሞ ያዳፍናል። ያው በዚህ መልኩ ነው የምንረዳዳው። ያው እንግዲህ እኛ በጎንዮሽ ዙሪያ በድንቹ ላይ በምንጨምርበት ሰዓት ያው ያላት እንዲህ ሴት እሷ አቅማ ትሰራለች። እኔ በመቆፈር ሰዓት እሷ ሁሪያ ታደርጋለች፣ ልጄ ደግሞ ያዳፍናል። ያው በዚህ መልኩ ነው የምንረዳዳው። ደግሞ የተወሰነ ደግሞ ቤትም ዙሪያውም እያመጣች ታደርጋለች። እኔም ደግሞ የምችለውን ስራ ታል እሷም የምችለውን ስራ ያው ተረዳተን የምንሰራ በተጨማሪ ያው በጎን የድንቹን ዩሪያ ስናደርግ እየተመካከርን ባለቤቴ ጋር ነው የምናደርግ። ያው እያጣደን ምን እያልን እናዘጋጃለን። ጠቅለል ባለመልኩ ወይዘሮ ዘነብ ጌቴ ትባላችን ባለቤት ያው ከእሷ ጋር ያለውን ነገር እየተወያየን ያው በአረሙ ሰዓትም የአረሙ እንዳይበላ ድንቻችን እየተንከባከብን ያለውን ነገር ደግሞ መጀመሪያ ኩትኳቶ ስንኮተኩት አንድ ዚህ እናደርጋለን ሁሪያ፣ ሁለተኛ ደግሞ አበባ ሲይዝ ወደ ፍሬ ሊቀየር ሲል ሁለተኛ እንደግማለን። በዚህ መልኩ ያው እንግዲህ ያው እየተወያየን ቤተሰቡን እየባየን ሁሉም እየተረዳዳን ያው እያደረግን ነው ያለን። እስኪ ዩሪያ ስትጨምሩ እንዴት ነው የምታደርጉ? በተግባር ታሳዩኝ ትችላላችሁ? ያው እንግዲህ ቅድም እንዳልሁ ያው ላሳይ እፈልጋለሁ። ያው ዘነ ወዲያ ትይዣለሽ፣ አንተ ደግሞ ሀብቴ ደግሞ ያው ታዳፍናለህ። ናለ እንጂ ላሳይ፣ በቃ በደንብ ነው ማሳይ። እንደምታየው እርጥበት ስላለው በድንቹ በአምስት ሴንቲሜትር አምስት ሴንቲሜትር ቀን ነው። ከወደታች ደግሞ አምስት ሴንቲ ወደታች እንቆፍረዋለን። ከዚህ በኋላ ያው ብሎ ሊሆን ፉሪያ እንጨምራለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ያው ይሄንን እንዲን አድርገን እናደርጋለን። ያው ከዚህ እንደዚህ አንድ ገጥ ብቻ ብትቆፍረው ምን ችግር አለው? አይ ስሩ በጣም አያገኘውም። ስለዚህ ማፍራትም ብዙም አይችልም። ባለቤቴ እየቆፈረ ዲ ሲሄድ እኔ ዩሪያ አረጋለሁ። የአንዷ ድንች አንድ ኮርኪ ነው የሚያስፈልጋት። እምቡለሌ አረግባታለሁ። አሁን እንዳያችሁት አምስት ሴንቲሜትር ከሰብሉ በመራቅ አምስት ሴንቲሜትር ጥልቀት ዙሪያውን እንቆፍራለን። እንግዲህ ዙሪያውን የምናደርግበት ምክንያት ምንድን ነው? ሁሉም ስር እኩል ተሳታፊ እንዲሆንና ምክንያቱም በፍጥነት ማዳበሪያ በአንድ በኩል ቢገኝ ስሩ የሚወስደው አንድ ስር ብቻ ነው። ያ ስር ደግሞ ዘገምተኛ ስለሚያደርገው፣ ይሄ ግን ሁሉም ስር ሲሳተፍ የሚወስደው የ nutrient መጠን ከፍተኛ የሆነና ድንቹ ለከፍተኛ እድገት በፍጥነት እንዲያድግና በፍጥነት እንዲያፈራ ስለሚረደው ነው እንደዚህ የምናደርግበት። ይህ በተጨማሪም በዚህ ኮርኪን ያደርጋቸው ይቺ ኮርኪ ድረቧ የምትይዘው ሶስት ግራም ነው። ይችን ጨምራቸዋል። በጣም ጥሩ ነው። ቀጣይ የምትሰሩት ምንድን ነው ያው ይሄንን እንግዲህ ልጅ እያለበሰ ይሄዳል። ያው ይሄ እንግዲህ ተደረገበት በኋላ በደንብ አድርገን ያለብሰዋለን። ይሄ እንግዲህ በደንብ ነው የሚያፈራው። ያው በዚህ መልኩ ነው የምንጠቀም ባይለብስስ ምን ችግር አለው? አይ ካለበሰ አየር ይወስደዋል። በቃ ለድንቹ ማየጠሩ አይደለም ቢዘንበት ይወስደዋል። አለዚያም ደግሞ ይተናል። ችግር በቃ አይረዳውም። ባሳየው መሰረት ያው እኔም ባለቤቴም ልጅም ሆነን ከድንቹ ላይ ሆሪያ በመጨመር በአንድ ቀን ያችን አንድ ቃ በሬ በአንድ ቀን እንጨርሳለን ማለት ነው። ገብቷል? ገብቶኛል። ዩሪያ በጎንዮሽ ስንጨምር አርሶ አደሩ ማድረግ ያለበት ጥንቃቄ ምንድን ነው ትላለህ? ሁለተኛ ጥያቄ የምጠይቅህ ለሌሎች አርሶ አደሮችስ የምታስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? ያልኩህ ቅድም ዩሪያ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ድንች ላይ ሲጨምር አጋጣሚ አረሙም ነጻ መሆን አለበት። ደግሞ ዩሪያ ደግሞ ሲደረግ ደግሞ ሳይዳፈን መተው የለበትም። እንደገና ሶስተኛ ያው እንግዲህ እርጥበት ሳይኖር ኩሪያ መጨመር ያው ያቃጥለዋል ሰብሉን። በዚህ መልኩ ነው መደረግ ያለበት። በተጨማሪም የሚያስፈልገው ጥንቃቄ ከግንዱ ራቅ ይቆፈራል። አጋጣሚ ዩሪያ ሊደረግ ሲል ደግሞ እርጥበት መኖር አለበት። እርጥበቱ ደግሞ እንዳለ ሳይዳፈን መቅረት የለበትም። ያው ለአካባቢም እንዲያርሁኝ እንግዲህ አምስት ሴንት ዝቅ እያለ ግንዱም ደግሞ እንዳይጠጋ አምስት ሴንት እየራቀ በዚህ መልኩን እያደረግን ያው እንጠቀማለን ማለት ነው። ዩሪያ በወቅቱ በተባለው ሰዓት ባንጨምር ጉዳቱ ወይስ ችግሩ ምንድን ነው ትላለህ? ምንጨምር ሁለት ሳምንት እስከ አራት ሳምንት ባለው ነው በበቀለ ሰዓት የምናደርገው። የመጀመሪያ ጊዜ ኩትኳቶ ላይ ነው። በኋላ ደግሞ ማጠቃለያ ደግሞ አበባ ሲያብብ ያው እንዲያፈራ ይደረጋል። የምታየው እንግዲህ በወቅቱ ዩሪያ በመጨመር እርጥበት ባለው ጊዜ ነው መጨመር ያለበት። ይህን ደግሞ አለ ወቅት ቢጨመር ጠቀሜታ የለውም። ነገር ግን ቢያንስ በዚህ ሰዓት ባንጨምርበት የምንፈልገው ምርካና ምርት አናገኝም። ያው ኪሳራ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ እንዳላችሁት ዩሪያ የምንጨምረው ሁለት ጊዜ ነው። መጀመሪያ ያለው ዩሪያ ከሶስት ይከፈላል። መጀመሪያው በዘር ጊዜ ይጨመራል። ሁለተኛው ከበቀለ ከሁለት እስከ አራት ሳምንት ባለው የሚደረግ ሲሆን ሶስተኛው ደግሞ በአበባ ሰዓት አንተ እንደ ቅድም እንዳልከው በአበባ ሰዓት እንጨምራለን። በእነዚህ ሰዓት የማናደርግ ከሆነ ድንቹ ምርታማ አይሆንም። ምርታማ የማይሆንበት ምክንያት ምንድን ነው? በሚጠልፍበት ሰዓት የሚያስፈልገውን የንጥረ ነገር ይዘት የሚፈልግበት በዚህ ሰዓት ነው። መጀመሪያ ለማደግ ንጥረ ነገር ወስዷል። አሁን ደግሞ ፍሬ የሚጠልፍበት ስለሆነ በቂ ንጥረ ነገር ካላገኘ ምርታማና የምንፈልገውን የድንሽ መጠን ስለማናገኝ የሚጨመርበት አበባ የሚጨምርበት ሰዓት ምክንያቱ ይሄ ነው። ስልንገረው የኔ ሰው በድንች ላይ በጎን ዩሪያ መጨመር ላይ ከቤተሰብ ከወይዘሮ ዘነብ እንዲሁም ከልጅ ከሀብቴ ጋር ሁነህ የተማርከውን ትምህርት በተግባር ቀይረህ ልምድህን ስላካፈልከኝ በጣም አመሰግናለሁ። አንተም መጥተህ በቃ ያለውን ነገር ልምዱን በቃ ስላየልን በጣም አሪፍ ነው። ለወደፊት እናመሰግናለን። ወደፊት ማተጥፋ በቃ እኛ አሁን በጣም እየሰራን ነው። አንተም በጣም ደስ ብሎናል። እናመሰግናለን። እሺ ምሳ እንብላ ቤት እንድና። አይ አለ ራሱ አደር ጋር ቀጥሮ ስላለብኝ ልሄድ ነው፣ እቸኩላለሁ። እንድና አርሶ አደር ምሳ እንብላ። አዎ ምሳ አድርሷል ሌላ ቀን እገባለሁ። ምሳ አድርሷል ምሳ በልተው ተመታና ከላም ወዲያ ከባብሯል ጎጃ ከላም ወዲያ አባይን ከጣና በማዳበሪያ በድንች ሰብል ላይ በጎንዮሽ ስንጨምር መተግበር ያለባቸው የመተግበሪያ ነጥቦች አንደኛ ምክረ ሀሳቡን በትክክል መረዳት መቻል። ይህን ስል ምክረ ሀሳቡ ስል ለአንድ ሄክታር 117 ኪሎ ግራም እና ለአንድ ጥማድ ወይም ደግሞ ለአንድ ቃበሬ 29.25 ኪሎ ግራም ዩሪያ እንጨምራለን ማለት ነው። ይህን ካወቅን በኋላ በድንቹ ላይ ዩሪያ ልንጨምር ስንሄድ በትክክል የታረመ ከአረም የጸዳ የተኮተኮተ ንጹህ መሆን አለበት። ሶስተኛ በቂ የእርጥበት መኖር በአፈር ውስጥ መኖር አለበት። ቢያንስ ከ30 ፐርሰንት በላይ የእርጥበት መጠን ሊኖረው ይገባል። አራተኛ ዩሪያ ስንጨምር ከድንቹ ከእግንዱ አምስት ሴንቲሜትር ርቀን ዙሪያውን በመቆፈር አምስት ሴንቲሜትር ጥልቀት ከጠለቅን በኋላ ዩሪያውንም ዙሪያውን ካደረግን በኋላ አፈር ማዳፈን። አምስተኛ የድንቹ ሰብል እንዳይጎዳ ስሩ እንዳይበጣጠስ ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለብን። ምክንያቱም ስሩ ከተበጣጠሰ በተለይ የድንች የማፍሪያዎች ስሮች ከተበጣጠሱ ድንች ምርታማነት ስለሚቀንስብን እዚህ ላይ እነዚህን ትግበራዎች ማከናወን መቻል አለብን። በተጨማሪም ድንቹን እንግዲህ ያለንን የዩሪያ መጠን ካወቅን በኋላ ለአንድ ሰብል ወይም ለአንድ ድንች የምንጨምራት ሶስት ግራም ወይም ደግሞ የኮርኪ ድርበ መሆን አለበት። በመጨረሻም በድንች ላይ የጎንዮሽ ዩሪያ ጭማሬ ስንጨምር በአካባቢ ያለውን ባለሙያና ልምድ ያላቸውን አርሶ አደሮች ጠይቁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ያውጣል ደስታዬን ሰጥቶኛል ጠመንጃ አይግባ ስጋት ደርሶ ፍራቻ አይዞ አትቀርም ፎክረህ ብቻ ታገኛታለ ጸንቶ እያለ ልቤን በደስታ ማልዶ ከደገሰ ሳይሰስት በቤቱ ብሉልኝ ጠጡልኝ አይተነ